já episódio de hoje de Flash Guerreiro Lendário Super Saiyajin! Ah, eu acho que eu já treinei e tô muito recuperado. Eu vou, vou ver os outros, cara. Preciso ver o Luffy. Eu, é, eu, é, não, eu, eu tava sentindo que o poder que ele tava fraco. Ah! Oi, Luiz. Oi, oi, João. Leve, tá bem? Pega uma semente aí. Acho que agora eu consegui, a gente consegue derrotar tá aí. Desculpa por não ter aparecido antes na luta, tava muito fraco. Toma uma semente aí, cara. Ah, então esse Freeza, ele se transformou, né? É, O quê? Ah. Quem é você? esse cara. Quem é esse aí? Então, finalmente cheguei aqui. Quem é você, cara? Sou o Felipe. Meu nome é Felipe. Não conhece nenhum eu Felipe? Sou, eu sou de outra dimensão. Ah. Então é de todo um tédio, cara, que não tem nada pra fazer lá. Eu vim pra cá. E eu parece que vim em um lugar bem fraco meu irmão. com fresco. Ah, já disse. Pra mim ele é forte. Pra mim nessa forma. Pra mim, nessa forma, ele tá fraco. O que você disse? É, você tá fraco, cara. você é bem fraco mesmo. Caiu quem? Como assim já? Se esqueceu, ele é de outro. outra dimensão, então acho que ele já não. É, Pera, e esse símbolo aí? Nossa blusa! Você é da Capsule Corp. Vocês conhecem a Bumba? Sim. Ah, tá. Eu conheço mais ou menos. Beleza. Eu contei ele sobre ela no caminho. Kaioken! Duas vezes. Três vezes, quatro vezes aumentado. É movimentos, os seus movimentos, João, estão bem mais rápidos. Eu não sei se eu ajudo ah. Kame... Ah. É é. Eu não posso ficar me metendo muito com frio, né? entendeu? Eu acho que ele é forte demais pra... Pera aí que eu já volto. Vou matar aqui, ó, brincadeira. Brincadeira, o preço tá bem forte, né? Kaioken! Duas vezes aumentado! Quatro vezes! Dez vezes! Eu não posso ajudar, como eu sou de outra dimensão, posso acabar eu já tô mexendo na história, você sabe que eu tô uma besteira já. Você tá com cara de que tá fez muita besteira. Toma. Agora eu acho que eu vou usar minha segunda forma. Tá é, minha terceira forma. Ah! Eita! Virou cabeça de pepino, mano! Eita, cabeça de pepino, véi! tão fraco, não? Né? Ah! Kaioken! Duas vezes aumentado! Ah! Dez vezes aumentado! Ah! usar é o Garlic Gun. O Nuff, ele tava tentando fazer você aprender. Ah! Shazam! Ei, Frieza, aqui! Kame! Hame! Não se preocupa nem que você tivesse dominado ele, senão ia conseguir acabar comigo. Vocês são Saiyajins, né? Ah, eu já tinha esquecido. Tá ah, se tirando, né? É... O que o Freeza... O que foi? Você parece bem forte. Não sei porquê. Não pareço não. Eu, eu, sou... eu, eu, não, eu não consigo sentir seu ki, mas tudo bem. Ou será que você não tem? Ah, não, você tem que. Acho que ele é deve ter um. uma habilidade que eu tenho de esconder do Ki. fraco, você não consegue sentir meu Ki, mas sabe que eu sou bem forte. Entendi. Não, é então. É da velocidade, pra vocês terem noção. Ah, onde ele foi, Oxi? Caraca, velho! Olha a mim, então. Ah. A é bem frágil. Ah. Agora vou usar todo o meu poder! Bom, acho que não é necessário, né, usar o Kaioken agora. Que ele está mais em fraco. Ele está aí... Calma, eu vou ajudar vocês, vai. Eita, só afasta. Sim, é meu ataque. Meu Deus! Vai me pegar o maluco, mano! Ah, ah, ah, forma final! Ah, caraca, o Leff ele vão levar um pancada. Desculpa. Leff, é melhor você descansar. Mentira. <laughs> Vocês acham que agora vão me derrotar? Estão bem enganados. Tá quieto, Luiz. Ele tá mais forte e se você ficar xingando ele, ele vai te matar. Oh, foi gente. Eu quase matei o de vocês, né? Porque o ataque foi mal esqueci que eu tenho que pegar bem leve. Pera aí. Eu tenho que dar um ataque bem pequenininho. Calma aí. bem Vai no. Oxi, que ataque é esse, véi? Flash. quem quatro vezes aumentado. Super. Que. Blast! Consegui! Pô, Luiz! Ah, malditos! Luiz, é sua hora de morrer! Não, Luiz! O que, que você tá fazendo? Morra! Não! Não! Como morreu? Ih, agora eu sei que vai acontecer, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer tá. aqui. Ah, eu sei o que vai acontecer. Vamos ver. Virei isso de camarote, a gente só queria ver isso. É. Ah! Gohan, leve o Piccolo para longe. Ele está machucado. Então você sabe também? É claro, né? Eu sei. Calma aí. Eu sei é até umas coisas mais melhores que o Super Saiyajin. Oi, eu sou o João. Não vou te perdoar, seu desgraçado. Você matou várias pessoas inocentes, uma após a outra. O só pode se transformar em Osaro. Quem é você afinal? <laughs> você, já sabe, você já deve saber. Muito bem, eu sou o João, eu sou o Saiyajin. Não percam o próximo episódio de Dragon Block Segai. Explode a ira do Super Saiyajin, a incrível transformação de João. Você me enfureceu! Freeza!